Hey guys, it's Ilze B here, but today my video will be different because I will be speaking in Latvian. Labdien visiem, šeit Ilze, un šodien jūs redzēsiet mani runājam latviski, un šodien es parādīšu fragmentu, kur es sadarbojos ar savu uh, kolēģi Latvijā mēs strādājam pie virtuālo asistentu apmācību programmas izveidošanas, un šodien jūs dzirdēsiet, kā mēs diskutējam par to, kas ir mērķa auditorija šai apmācību programmai. Es ceru, ka mūsu projekts jūs ieinteresēs, un ja jūs zinat kādu citu, kuram tas varētu interesēt, lūdzu padalieties ar šo ziņu. Bet tagad vērosim mūsu sarunu. Maija, tad, tātad tu man ieraksti, atrakstīji vēstulē, par ko tu gribētu šodien runāt, un tas pirmais jautājums tev bija, kas, ka mēs varētu parunāt par to, nodefinēt to mūsu potenciālo auditoriju, jeb ja apmācāmos, kam tieši šis kurs ir domāts, un man ir pašai tava doma, bet ja es tev jautātu, ja tu uh, gribētu nodefinēt vienu cilvēku grupu, tā pēc iespējas precīzi. Kā tu domā, kas būtu tie cilvēki, kas visefektīvāk izmantotu mūsu programmu, kur mēs pašlaik veidojam? Kam pirmkārt to piedāvāt? Domāju, ka vislabāk piedāvāt to būtu piemēram studentiem, kas tikko pabeiguši ir augstskolu, jo nevienmēr pēc augstskolas uzreiz var atrast darbu. Bet, ja ir šīs zināšanas, viņas noteikti ir jālieto ikdienā. Jā, tieši tā. Tu domā tās zināšanas, ko viņi apguva augstskolā, vai ne? Jā, tā skaitā mhm. arī. Jā, labi, bet tagad precīzāk, kādu augstskolu, kā, kādi varētu būt tie studiju virzieni, kas mācījās un kas tālāk varētu vēlēties papildināt zināšanas, uh, apgūstot mūsu programmu? Es domāju, ka vērtīgs būtu sabiedrisko attiecību speciālistiem jaunajiem, jo viņš šeit varētu papildināt savas zināšanas, kā arī tādām programmām, kā piemēram biznesa vadība, kur ir ļoti plašs šīs zināšanu klāsts ir piedāvāts, bet viņiem ir jāizvēlās tieši viena, viens virziens, uz kuru viņi gribētu attīstīties tālāk. Tu domā, viņiem ir jāizvēlas vēl studējot, ja jau uzsākot darbu? Domāju, ka pēc studijām ir jāizdomā, jo nu, kur tālāk doties, jo ne jau visi būs tie biznesmeņi, ne visi atvērs to savus uzņēmumus, bet uh, viņiem ir iespēja kaut ko darīt tālāk un izvēlēties to savu vienu profesiju, piemēram, kurā papildināt zināšanas. Jā, un starp citu, uh, es, es uh, domājot par, par konkrētiem cilvēkiem, ko es zinu, kaut vai tajā pašā Valmier, Valmierā vai ne, ir tā Mm. Kāds tur ir turismu biznesa, kaut kas tam līdzīgs ir programma, vai ne? Turismu organizācijām vadījumu, jā. Jā. <laughs> Ah, tu, tu laikam tur mācījies, vai ne? Jā, tieši tā. Jā. <laughs> Man šķiet, turismā organizācijā šīs zināšanas uh, cilvēkam uh, ļoti noderētu, vai ne? Piekrīti? Noteikti, jo arī strādājot, piemēram, informācijas centrā, tas jau nav tikai apkalpot klientus, tas ir tieši reklamēt un uh, veidot šādas visādas kampaņas un informēt. Un tieši tieši tā. to interneta uh, prezents, uh, klātbūtne, jā, vai ne? Jā, Tādā tā. veidā un arī interaktīvā veidā un, un tā, lai ieekonomētu laiku kaut vai tiem pašiem darbiniekiem, lai nebūtu vienmēr jāatbild uh, uz, uz uh, uz katru ēpastu, bet jau, mēs, jau ir sagatavots, jau veidnes, un kā tas viss interaktīvi tiek būvēts tādā, tādā arhitektūrā, vai ne? Jā. Es tam pilnīgi piekrītu. Es, es, es arī tā bija viena no domām, un man bija vēl otra doma, ka, ka tie varētu būt arī jaunie uzņēmēji. Kā tu domā par to? Es domāju, ka ne tikai jaunie uzņēmēji, jo ir tā. Uh, uzņēmēja daļa, kurā īsti nav profesionāli tieši šajā internetu vidē, viņi varbūt pat neizmanto. Arī man ir zinām tādi cilvēki, kam ir uzņēmums jau diezgan ilgi, bet uh, internetu vidē viņi vispār neparādās. Līdz ar to viņiem vajadzētu šo virtuālo asistentu noteikti, kas šo virtuālo vidi izveido un padara redzamu to uzņēmumu. Īstenībā tev ir pilnīgi taisnība, jo cilvēks varbūt ir uh, labi izveidojis uzņēmumu, un viņam jau ir vīzija, kā tālāk attīstīties, bet uh, trūks tieši šīs daļas, kas ir ļoti, ļoti būtiskas mūsdienās. Jā, pilnīgi pareizi. Un tātad, tātad apgūstot mūsu programmu, vai nu tas cilvēks izdomās, ka pats to negrib darīt un vēlēsies nolikt virtuālo asistentu, un tad nolīkstot sapratīs, ko no tā virtuālā asistenta var sagaidīt. Jo tagad, tagad uzņēmējs nezina, ko viņam uzdot, vai ne? Mm Ja? Jā, un, un jeb, ja, ja, piemēram, līdzekļi ir ierobežoti, sākotnēji var pats darīt, un tad, kad vairs netiek ar darbiem galā, tad, ne, tad, tad kad jau tā, tad, kad netiek ar darbiem galā, tas nozīmē, ka jau ir vairāk darba, vai ne, ko darīt pasūtījumi vai kaut kas tam līdzīgs, un tad var uzdot. Jebkurā gadījumā šis ir ļoti būtisks zināšanu pamats, kas, tas, tas kur, jā, pašam, uh, to visu uh, izburties cauri un atrast un zināt, ko vispār meklēt. Tas, tas būtu grūtāk, un mēs to daudz ātrāk un efektīvāk varētu uh, sniegt. Jā, var teikt, mēs esam nodefinējuši. Es domāju, mums sākotnēji ar šiem diviem uh, pietiek, un tad, ja jau mēs veidojam to kustību un, un tas sāk attīstīties, cilvēki vairāk sapratīs, kas tas ir, un, un tad arī, kam atsevišķi būs vēl interesi, tas, tas arī varēs pieteikties, ne apgūt. Bet, jā, tad mēs Tātad tās mums tās mērķa auditorijas. Paldies, ka jūs noskatījāties, un es ceru, ka es radīju jūsos zināmu interesi. Bet tagad es teikšu atā un priecīgus Ziemassvētkus!